температурасы өзгөрбөгөн турактуу массадагы процессти карайлы мындай процесс изотермалык процесс деп аталат алгач манометр нөлдү көрсөтүүдө. анткени басым атмосфералык басымдан ашыкча поршенди түшүрсөк газдын көлөмү азаят демек молекулалар ортосундагы аралык дагы азаят бул болсо молекулалардын көбүрөөк агылышуусуна алып келет басым көбөйөт ал эми молекулалардын ылдамдыгы өзгөрбөйт кысылуу процессинде энергия коротулат температура болсо өзгөрбөйт поршень өйдө көтөрүлүүдө молекулалар ортосундагы аралык чоңоюуда кагылышуулардын азауусу менен басым азайды молекулалардын ылдамдыгы азайбаш үчүн газга энергия берели температурасын өзгөртпөйлү бул массанын басымы көлөмгө тескери пропорциялаш изотермалык процесстин графиги басым жана көлөм окторунда гипеэрбала болот